तो हेलो व्हाट्सएप में एजुकेशन आप सभी लोग तो आ गए हम एक बार फिर से मॉडल नंबर फाइव ब्लैकआउट के अंदर अपने स्टोरी में बढ़ते हैं आगे हम्म, तो आ गए हम सफाया करने के लिए डब्ल्यू एल ए बैंक का और इस स्टोरी का कॉन्सेप्ट सीरियस का ये है इसकी फैमिली जो हमारा मेन कैरेक्टर है कि फैमिली किडनैप है डब्ल्यू एल ए द्वारा तो उसको छुड़ाना नहीं है और जेल का सफाया भी करना है हम्म, नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं इससे पहले मैंने दो तीन जन एक साथ चालू कर दी थी तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग क्रैश हो तो ये डाउट से जा रहा हूँ मैं बार अच्छे से हो जाना चाहिए इस बार अच्छे से ही होगा अच्छे से ही होगा अच्छे से तो बहुत अच्छे से होगा swarming us! Oh, that's a lot of 좀 아니라 The hell are you waiting for? Get us out of here! I can't! The engine's not... Shit. Shit. Come on. RPG on the second floor! नहीं छोड़ूंगा किसी को किसी को नहीं छोड़ूंगा किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर ओवर निकल के आने वाले क्या आ जाओ आ जाओ साझा आ जाओ साझा तू तू कहाँ चुका तू नहीं तू नहीं लाइन पे सबको तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले मिशन की तरफ जो कि डाउनटाउन में ही है ओ अभी भी वही चल रहा है कम on. और कोई आना चाहता है अच्छा तुझे आना का तो पहिया इसको ये बहुत तगड़ा है आवाज आवाज साहब आ रहा है क्या Ay, ay, ay, ay, ay. Esto, para allá. cargando con la gana de buena patata. Ven, no hay dos más nada, ¿no? Ah, it's worse. Pues, ah, no. god! Abi bir yeme tamam. Adam kala olmaz. Ama kala. Ama yine kala. बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे को डर भी नहीं हुआ इसका धुंधला पन कर अबे नहीं एक्चुअली मैंने दिखा दिखा दिखा तो दिखा अपना तो लेंगे क्योंकि अगर हमारा तो प्रॉब्लम खत्म अरे ठीक है आ रहा हूँ मैं यार What's with the drones? Because of the lockdown, everyone is considered a hostile. Gilman are in charge of street security. अबे मर जा सालू कब तक खत्म हो कब तक खत्म हो ये कौन लग गया अल्ला पड़े पड़े भी गोली बजा रहा हूँ टीम वालों कुछ काम कर लो आओ आओ आओ

enemy. Go stay, go stay, go stay, go stay, go stay. Go stay, go stay, go तो ओके इस बार बहुत अच्छी तरीके से किया है We will never get there on foot. Let's find some wheels. Follow me. चलो डीप लेकर निकलने को तैयार है लेकिन इस बार टू को नहीं चाहिए रिकनेक्ट नहीं होना चाहिए और काम खराब नहीं होना चाहिए गया ये पहला बंदा गया दूसरा भी गया ये तीसरा निकला ये भी गया ये भी अरे कहाँ गोली मार चलो ये भी गया स्टडी बना रहे हो क्या एक बंदा जाता है एक रिमोट करके आता है इसके लिए दूसरा वहां से वहां से वहां से 我觉得好。 Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, lá. Que caralho, mano. Conseguiu? Ia base. ये बात हो तो कहा ओ अच्छा वो गाड़ी का बंदा निकाल दिया ये ये जी है मेरे को नहीं बहुत कम है एमओ कम है ये तो कम नहीं पड़ना मैं एम थोड़ा खराब है गाइस कोई बात नहीं लेकिन निप तो अभी का बस हमको अब तो वो आ जाएगी बम्पर ये Goodbye. कमान आगे बढ़ा पीछे हटा गया गाइस मजा आ रहा है कि नहीं कमेंट जरूर करना एक बार कुछ तो पता चले ये बात यस तो बेसिकली अच्छा खासा हमने डब्ल्यू एल ए की धूल चटा दी है और भी आगे बहुत कुछ करना है तो एक ही वीडियो में तो सब कुछ नहीं कर सकते तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना और एंजॉय वीडियो हेल्प वॉचिंग